el éxito no será un obstáculo para separarnos de la gente, porque nosotros, los artistas, en el principio queremos que toda la gente se acerque. Cuando logramos el éxito queremos quitarnos. Pero yo creo que no debe ser así porque si lo no debemos hacer como hacen los presidentes. Si lo necesitamos para ganar, también tenemos que eh, eh, eh, bien usarlo para cuando llegue la, la mantequilla. Bueno, y está entonces, eso es todo por el día de hoy, pero vamos a comprometer a, a para que esté con la orquesta completa aquí. Claro que sí, si Dios señores. Ah, y síganme por Twitter, arroba Pacolé1 y también por la página más influyente en este momento, manaoproduction.com. Bueno, señores, dale, dale para allá. Nos vemos mañana si Dios usted lo quiere. Bye. verdaderos especialistas. Ángel Lámparas y Vitrales.